et puis peut-être ye mamuchama soki babimisi ye akei ye moko te na se ya mabele ake na binemi po soki poison eza te mutu akufaka te soki arme à feu eza te mutu akufaka te soki pe ba seringue ya mabe eza te mutu akufaka te ozomona bango nionso va zala arrete moko na moko balandi naye abanda kopesa ye incure Muyombo tuta baba bakumba wana bwa chinyanya kwetu e wana ezala na tshiluba. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Voilà, fidèles téléspectateurs, très chers internautes, vous qui aimez bien Katika Pesa Télévision, Je suis très très ravi et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour votre pour euh, présenter votre émission que vous aimez plus et que vous aimez tant et qui est bel et bien tant fort tant fort votre émission hein, oyo ezalaka wana mpo pesa bino bainformation moko ya kitoko ya makasi surtout oyo na bomonaki basika na bakilelo yango eza vraiment spécial ndenge nalobaka parce que je suis un monsieur spécial qui vous ramène toujours des choses oyo ezalaka toujours spécial Yango na baka mille fois ko rataka occasion oyo te il faut osabonaka donc ane djo fils aloba wana osabone oklike kaka place wana olandi ba procedure osabone okomi membre ya Cathy Kapesa mpo ozwa ba avantage ya koyeba ba information oyo Herve Motayo Mufumpeyi le Benjamin de la presse ayelaka bino na kati ya temps fort toujours na decouverte ya Kinshasa nous sommes ici dans terre jaune terre jaune eza bongo na commune ya Nsele ah donc esika oyo ngai na fils Okungu hein oyo na benga le realisateur du saint esprit tokitaka ne toujours na terrain pona koyela bino ba information temps fort lelo na balabala temps fort na balabala lelo eye kosala nini na balabala temps fort na balabala na mabele ya temps ya ya ya nsele je crois bozo yoka na musika son musique ezo beta musique ezali ya na ezo beta ya mama tshala mwana Donc tshala mwana apesi batu pasi, tshala mwana alelisi ba congolais na ba congolaise, mort na ye eye brusque, tshala mwana atiki biso bongo, en tout cas eye pesa pasi, yango tozo souhaiter ba condoleances na famille musicale mobimba ya Republique democratique du Congo, ba condoleances na famille biologique ya artiste tshala mwana eh, oyo asala fierte ya mboka, tombola bendele ya mboka, surtout bendele eh, ya, ya, ya, ya, ya, ya baluba donc eh, eh, tribu luba bazalaka honore ntango bayokaka son ya tshala mwana ebetaka na motu aboyi mpena kochange identité banda tshala mwana banda musique pour vous rappel banda banda musique tshala mwana atikala koyemba na lingala mpenza te soki aa na 10 album Tshala muana ayemba na lingala kaka na deux chansons trois chansons ba chansons presque tout ebele ayemba ayemba yango na tshiluba eza langue officielle na ye langue traditionnelle officielle na ye et tshiluba eza compte parmi ba quatre langues nationales oyo elobamaka na mboka na biso awa na rdc pour vous ceux qui sont à l'etranger tshiluba eza parmi ba quatre langues nationales oyo elobamaka awa na Republique democratique du Congo et aujourd'hui l'artiste n'est plus ayembaka plus na tshiluba asala ba nzembo ebele Asala ba spectacle ebele soki toki tolanda biographie naye mobimba boko comprendre que tshala muana aza mutu oyo a defenda couleur nationale d'abord na tout le continent ya afrique awa a defenda couleur nationale et de deux tshala muana aza mutu oyo a tombola culture luba sur plan international la sans doute la il faut le dire ça claire tshala muana a tombola couleur ya ya culture ya luba culture ya but démocratique du Congo sur le plan national alors l'artiste n'est plus donc euh, oui on dit l'artiste ne meurt jamais il demeure vivant à travers ses œuvres mais aujourd'hui nous avons perdu une grande âme nous avons perdu Un artiste talentueux, nous avons perdu donc euh, euh seule personne oyo akoki kotombola lisusu de plus encore comporter encore de plus intendant ya République démocratique du Congo na ba rythme ya tradition musicale ya baluba surtout to ezali bongo Mama Chala Mwana atiki biso. C'est pourquoi nous sommes là sur le terrain na babeli ya terre jaune. Nous n'avons pas pu cibler d'abord les artistes et nous n'avons pas prefere piste directement aller cibler les artistes mais to sepeli to cibler liboso population parce que musique abandaki kosala ezalaki mpo na population ba melomane na ye eza ba public ezalaki ba collègue na ye musical te ba collègue na ye ya nini te mais ezalaki biso public oyo bandaki koyoka ye bandaki kosepela na ba style na ye yango toye to cibler toswana public Totuna public bapesa biso mwa extrait mwa histoire ya Tshala Muana selon bango ndenge bayebeli ye eh, pasi nini oyo atiki biso nde akufi lelo eh, je crois les restes episodes donc tokofongolaka semba ya episode eh, les restes ya episode nde tokoluka kokoma sikoyo ti place matanga ezali mpo toyeba qu'est-ce qui ça a été passé qu'est-ce qui est arrivé laisse-moi vous dire une chose il y a Beaucoup de chaines oyo ba pesa bino ba informations bango baza pona koluka ba vues bazo luka batu ba s'abonner mais en realite il ya pas l'information mais nous dans Kati Kapesa television nous sommes d'abord les investigateurs nous descendons nous même sur le terrain pour savoir si cela est vrai ou faux alors yango omona difference eza entre biso na bango. Donc na senga na bino bo s'abonner, bo s'abonner kaka na Cathy Kapesa po bozwa ba vrai verite. Pour votre information toujours, eza pe kaka actualite, jusque là banda totiela bino emission ya Verckys, ya Verckys Kiamuangana oyo akufa, akufi te mais akufa, tozalaki na place matanga esalamaki, ti lelo Verckys ebembe ebima te, ebembe ya Verckys Kiamuangana ti lelo eza kaka na morgue. Ezo trainer kaka na mboka sekatende pourquoi wana bozua information na sima pona nini bokozua yango sima et pona nini ezo wumela bokozua sima et ce que vous devez retenir que vercus kiamuangana ebembe naye baboyi kobimisa yango mbango parce que aza lisusu mutu ya famille te akoma mutu ya l'etat yaya ndembo pe na mama tshala muana tshala muana aza mutu ya famille te tshala muana akoma deja mutu ya l'etat donc ebembe naye ndenge akufi boye Meme ya tshala mwana ekozala toujours garde na niveau ya morgue ti l'etat nde mutu ekoluka kosala ba demarches pourquoi parce que aza mutu oyo atombola bendele ya mboka sur plan culturel il faut akundama na honneur alors yango mpe verckys tozela dernier mot ya bakonzi alors pour tshala mwana akufaki samedi na 2 heures ya dimanche pour dire le matin de dimanche donc 2 heures ya samedi le matin de dimanche nde akufaki bembe naye eza na morgue mais ça cree toujours des problèmes e cree polemique problème ya liwa ya tshala muana ya ce qui disent que non akufi parce que ba bomi ye et bazo cible mutu moko lokola metrier ya liwa ya tshala muana et ya ce qui disent que non abandaki kobela mais entre moi et Joe fils nous demandons on se pose trop de questions où est parmi les deux quelle est le vrai information akufi babomi ye to akufi na maladi. Yango toye kotuna population bakopesa biso ba reponse par rapport ya liwa wana te parce que vrai moto apesa biso information ya liwa wana azali nga sikoyo nde toye kotunaka population liwa ya tshala muana briske esali population ndenge nini? Moi personnellement je vous dis ngai personnellement esali nga pasi esali nga vraiment pasi ko perdre maman Tshala Muana artiste ya munene bazalaka kaka mibale ye na Mbiliabel vraiment bato bayebi musique ya mboka bayebi ke Tshala Muana bazalaka kaka ye na Mbiliabel donc soki omoni Mbiliabel mopanzi oyo kote oyo Omoni tshala mwana donc nake na Nairobi omona mbeli ya bel marzo na Nairobi mais soki oye na kananga na mbuji mayi na kasai en tout cas bana betu ya kasai donc kananga mbuji mayi ezala pasi nanga na bango plus na tshiluba mais nayebi ke nazua kaka muluba moko ye tosua pena tshiluba penda a explique biso ndenge nini ba ndeko ya kasai bayoka eh pasi wana kozangisa Tshala mwa Djo fils okungu na fongo fongwama soki moyen ezali na banda ya koyamba batu fongwama esali bien to esali mabe ko perdre mutu lokola tshala mwana na mboka na biso oyo maman mbiliabel inconsolable nako pesa bino image ya maman mbiliabel tosalaki maman mbiliabel inconsolable Donc akoki ko supporter pasi wana te. Papa Mirabel ake musika mpo na koloba ndenge Tshala mwana akufi ce que ye mpe atiki musique. Wow! Or tobandi kozela banda kala Mirabel atika musique mais atika te. Mais Mirabel aye koloba que nde Tshala mwana akufi ce que ngai Mirabel natiki musique. Donc epesa mwa pasi makasi. Voilà! Tozwa ba interview tobandi dejà kozwa batu sur ba. Bako loba deja to na population soki bako ya papa mais soki oko pesa li papa toko pusa na pembeni ya papa soki ako pesa likanisi na ye par rapport ya ya disparition ya tshala mwana euh, papa mbote na yo eh, mbote malgré tozwi yo euh, pied levé awa okoki koyebisa biso tshala mwana akufi atiki biso Po na yo lokola congolais liboso oyambi message wana ndeni? Ah na yambi yango na pasi makasi na kati ya motema na ngai po na tosepelaki na maman na biso Tshala Muana na ba musique na ye oyo asaleli biso na kati ya Congo nde tosepelaki na ye makasi kasi na kati ya liwa na ye biso nioso toza na kati ya esengo te toza na kati ya pasi na kati ya motema na biso bututu bonsu bana betu ba baluba indindu wa mbila muditu kudi alelu ditu dibe mana mungatshe mua bula bebu mbua terre jaune Mais biso mpe tokozwa kaka mutu moko oyo akosunga biso, akoexpliquer biso un peu na tshiluba. Donc je crois ndeko papa Aleyi Tshala Muana na tshiluba epesi vraiment euh, pasi makasi ya mama Tshala Muana atiki biso bango na terre jaune awa, alobi yango bien awa, bayembi yango na pasi na motema, ba comprendre te, bamituni ba question ebele, mais pff, helas cela est arrive, atiki biso, toza na eloko ya kosala te sauf que ya ko encaisser douleur wana. Jofis toko continuer toujours kozua avis ya population na ya public par rapport ya disparition. Posa makasi eza que no toyeba lolenge nini population eyambi disparition wana. Epesi population pasi parce que eza brusque. Tshala muana ba misusu balobi qu'il devait pas partir comme ça alingaki akende na ndenge moko na ba niveau moko boye mais ake yango brusque. Abeli pas tellement trop mais tshala muana asali nini akufi akeyi voilà on continue toujours avec Djo fils okumu toza na problème tozo tambola voilà tozo continuer kaka ndenge tolobaki bo comprendre biso tozo lobisa nde plus ba telespectateurs ndeko boni bien sante eza kimia sante eza kimia voilà tolingi totuna yo kaka motuna moko tshala muana akufi oyebi te po na yo etant congolais Ntango ozwaki message ya disparition wana, esalaki yo ndenge nini? Te, mpo na ngai esaliki ngai mua pasi makasi, pasi makasi parce que ba nzembo na ye oyo abandi ko yemba donc ezo lelisa ngai, ezo lelisa ngai ma mais makasi donc esali ngai mua pasi makasi parce aza pe grand chanteur na ba chanteurs oyo bazo sala fierte ya mboka na biso aza pe parmi mais disparition na ye esali biso pasi biso ba congolais. Voilà euh, etant congolais ezali ye pasi ndenge mama tshala mwana akufi. Souvenir ya malamu nini oko garder ya tshala mwana tango azalaki nano na bomoi? Ye tango azalaki na na bomoi ezaka ba nzembo na ye parce que abandi koyemba ba nzembo moko boye na Okomeka tshiluba. tshiluba moko ya tshiluba nzembo moko ya tshiluba oyo eyokana. Ah hmm. Ah, naza na mwa oza na musicien te mais mwa moke wana kaka ah nayebi kaka oyo ya muyombo tutwa baba Vraiment merci on totuka deja mouji to wana wana le masuka oyo ndeko na biso atikeli biso en tout cas ezo pesa pasi mingi eh epa ba ndeko na biso na Kasaï Copedre vraiment icône a moto ba sa fierité ya biso baluba hein donc na oyo te musique to ba lelo e pesa pasi parce que papa Wemba na compte ba tetela ye wana akenda donc ba tetela ba tikala ka bongo ba pedre artiste munene ka papa Wemba lelo pe susu na mbuji mayi na biso de plein de lisusu mama tshala mwana ezopesa mwa pasi makasi bon mpe nalingi osenga eloko moko mm. senga eloko moko mpe ya bakonzi oyo bazotala biso lelo parce que toyebi vergis ya monga na kufa mm. banda kufa ti lelo tokokende plus de deux mois mm. mpe mena ezaka na morgue parce que akoma deya moto ya leta mama tshala euh, mwana aza mpe moto ya leta famille na ye bakotya lisu te mpona otali enterrement na ye sikoyo ozosenga bakonzi nini Papo ya liwa ya maman tshala muana pe ya nzoto naye. Aah wana nazo seka pe bakonzi ya mboka na biso esengeli comme nzoto naye eza kaka na morgue esengeli ba bimisa yango ba luka na mua cercueil ba biloko nionso oyo to salaka awa na na kin ba kunda ye puis il faut ba kunda ye na na honneur pona nini pasi abandi ko sala pe fierite ya mboka na biso tozo senga bakonzi Ba meka nanu ko tala nanu problème ya ya ebembe ya ya maman tshiala muana faut ba bimisa yango et puis ba kunda ye pe na na honneur eza kaka wana ngo tozo senga na ba konzi na biso ya mboka na biso. Voilà merci euh, Joe Fils je crois tozui ba vie ya papa asengi na ba konzi baluka ko ko wumisa ebembe ya tshiala muana te nde ba wumisi ya papa Verkys ba kunda ye plus euh, rapidement na honneur Joe Fils permettre nga na tambolaka ata na sa mouvement parce que na posa sona public Euh, disparition ya Tshala Mwana ezopesa pasi mingi bandeko, yango moi tozoluka plus euh, kozwa pensée ya population toki ndenge nini bayambaki information ya disparition wana. Eh bien, bo comprendre lelo oyo epesa pasi parce que na batete na bandeko na biso tozalaki mafumbe baza baza na na moto esu te baza su na icone te na oyo etali musique Parce que papa Wemba azalaki fierite ya Batetela, akufa atika biso euh, lelo oyo toko consommer kaka ba son na ye ya pasi eza ke ko perdre sous Tshala Mwana liwa moko brisque soki azalaki ta kobela tonga toyeba ke papa Tshala Mwana azobela boye mais Tshala Mwana tozwi information ya maladi ya Tshala Mwana te et subitement Tshala Mwana akeyi ezopesa vraiment pasi tozwa avis ya population kotuna bango oui mama okopusana tozwa avis ya population tuna bango ndenge nini bayambi message wana epesa mpasi mama boni malamu malamu sante eza malamu mingi te talaka kamera kote oyo lokola congolais ntango oyokaki etyala mwana kufi esalaki yo ndenge nini bongo amona lokola eza message moko peut-être batindika na baappareil téléphonique eza eza yango vrai te namona peut-être kaka batuni population ese mamucala mwana mpe akoki kozala bo ke son ame repose en paix nga na kanisa ye kaka bongo mais po na mona ko yoka lelo ke aza na cinquantenaire oyo samedi akufaki avant midi et puis ti heure oyo nanu ba bimisi yango te bazo zapa ko kunda ye eza makambo oyo nga nazo kamwa omoni nga kutu nazo lela nazo kamwa donc nako ndima te nako ndima te nako ndima te naza aime na ye nako ndima te naza wana penza na yebi te na yaki refus de travailler pour la nation awa ba kangai nga na prison nako yoka maman na nga alali na yebi te soki nako loba ndeni. Vraiment esala pasi bien sur tokoti na douleur na yo. Toyebi ke esala pasi sikoyo na minutes oyo ndenge atiki biso toyebi ke bibembe ya ba artistes mingi ekoma ko trainer na niveau ya ba moko parce que bazalaka batu ya l'etat. Mua liloba moko na pasi oza nango oyo okoki kosenga na ba konzi nini ya mboka oyo bakolanda yo? Mamu tshala ako kufa ye moko kaka bongo te il faut ba landela nanu hopital wana ba nani ba ngai kotshuba ye ba tonga faut ba landela nani asaleli arme à feu batu wana nionso faut ba kanga bango ba koti ti ba ko boma bango ba koti salle de mort et puis peut-être ye mamuchama soki babimisi ye akei ye moko te na se ya mabele ake na binemi mpo soki poison eza te moto akufaka te soki arme afe eza te moto akufaka te soki mpe baserenge ya mabe eza te moto akufaka te ozomona bango nyonso vraimen azala arrete moko na moko balandi na banda kopesa ye incure na banda kopesa ye tonga soki eza batonga inactivité batuni lisusu soki nani yango abetaka ye arme to poison Baluki na sanko wana mpo moto akufaka kaka pamba te nde bakokanga bato wana nyoso soki bazongiseli bango peine capitale à partir ya peine capitale wana nde sikoyo baya ko juger Kakenzi wana na binemi akufa kaka boye pamba ebele artiste wana asimbi nzete te aza mabe nini oyo asali na regrette na yo makasi azo ndima te mama nayokaki tango namoni yo nde na sele serieux ko o Mamu penza analyse le serieux ko na kamue po wana azoyoka kaka mwa message kaka peut-être bolongo yango mais condoleance wana aza na ye kaka na moki nde bato basamba Voilà, ça fait mal. de nous Merci. avoir aidé hein. Merci. Mati tout pe to ko ko- comprendre événement yango pe message hein. Même si so zo mwa ka eza eza te eza ndenge wana te. Oh que eza réalité moi oui. Vraiment, merci maman euh, Cathy Kapesa, télévision, maman Cathy, merci euh, na confiance et puis fidélité. Oyo ozo pesa biso comprend que non ba congolais ba lamukaki ba yebaki te mais eza vrais informations parce que katika apesa nde ekiti na terrain en tout cas maman alobi makambo moko eza important oyo ezo pesa pasi epai ya ba congolais en tout cas eza liwa moko oyo djo fils euh, oyo eko oyo ezo deranger ba congolais to ngai toyoka ata eko ke maman abeli mais maman abeli te toyoki eko wana te ya maladi ya mama ya wana bisa bino que non tozo continuer oza premier episode ndo tozala population deuxième tokita lobi sur terrain po tozo sous information par ya famille pe par ya batu tata boni santé oui très bien papa na ngai motu na biso eza que étant congolais ntango ozwaki message ya disparition briske oyo tokobenga yango ya mama tiala mwana esalaki ono ndenge nini bon en tant que artiste na biso ya, ya mboka eh, faut esala pasi parce que motu moko akoki kosepela na liwa ya motu aza te aza te esalaki mpasi makasi ntango toyoki yango mama chala mwana aza moto mpe eh, na epoki na ye atika meme bilembo na kati ya mboka oyo mpe Monde entier batu bayebi bayokaka ye donc vraiment eza pasi pona biso ba congolais eza moko ya mutu ya motuya kati ya ba congolais nde akeyi eza pasi. Sikoyo toyebi que ba artistes ya minene ya mboka na biso lokola ba tshala muana baza batu oyo baza ba icone oyo ndenge akufi bongo azo merite ba couronne ye ba couronne ye na ba ordres nationaux bemela bango mingi ekomaka na compte ya gouvernement. Mais exemple ya mukie oyo ekize pe tosolola na bino eza disparition ya Verckys. Jusqu'aujourd'hui Verckys aza kaka na morgue nao ba kunda ye te. Parce que corps ekomaki ya l'etat il faut l'etat nde ezua charge, ministre ya culture tolandaki lobi president Wazekwa oyo aza na charge ya makambo wana alobaki ebele oyo etali maneuve ezo salama na ministère ya culture a conseil nini to pe nini okoki kosenga epai ya bakonzi ya mboka par rapport ya corps ya mama Tshala Muana? Bon conseil tokoki kosenga epa bakonzi ya mboka tozo mona que quand meme tozo loba que toza na etat de droit et puis en plus mboka oyo ezo sum mboka oyo ezo kambama na ndenge toyebanaki toyebelaki yango te mboka ekomo kambama quand meme na bateau mitu ezo sala Alors ba oyo nionso bazoya pona ba aventure oyo eza sous temps ya ba aventure te je pense que message ezo leka de temps en temps ezala meme mokonzi ya mboka azo ko insiste na ba discours ne tozo landa que eza moment oyo tosangana totonga mboka mais bato oyo bazosala ba aventure tolingi ba aventure wana te ministre ya culture pe art azwa soin ya ministère na ye afin que makambo ekende liboso Comment bino boko retenir corps ya mutu bolobi que ebembe ekomi ya l'etat mais evanda na kati ya morgue sikoyo ya maman tshala muana pe eye ekuti ya marcus sikoyo ye pe eko vanda na kati ya morgue biso en tant que ba congolais ba patriotes tolingi eloko wana te tolingi que basala musala ndenge elongobani na ndenge ya malamu que soki mutu akufi bango bazui charge ya matanga wana bakundi yango ba honore ye pe ba couronne ye Kameme baza bato oyo batiki bilembo na mboka et puis baza bato oyo na ministère kaka wana ya culture pe art bakoti pe mbongo parce que moi je ne pense pas que mama tshala muana na musique na carrière na ye nionso azo sala ba album ezo teka na monde entier que mboka na biso ezanga ko beneficier na ba pourcentage ba pourcentage ekota na kati ya mboka Alors ata soki mutu ako zala mabe non mutu aza malamu na mokili aza te mutu nionso aza na ba defaut na ye mais quand meme faut ba reconnaitre musala oyo mutu asali po ba couronne ye kolandisa musala na ye ce ça. Voilà merci papa euh, na kosunga biso pona kopesa avis na yo pe likanisi na yo voilà tozo continuer jo fils okumbu toujours na euh, euh, ba enquete na biso ya kotuna population ezopesa Mua pasi makasi ya ko perdre lokola mutu lokola tshala muana tozo konde djo fils au congo soki oko tambola na nga eko sala malamu voila toko continuer toujours ko zua likanisi ya population par rapport ya disparition brisque ya mama tshala muana oyo akufi atiki biso tozui message ya disparition na ye en tout cas e derange ba congolais nde tozo tuna pensee ya ba congolais est ce que ba congolais ba sepeli na liwa wana to pesi bango pasi ndeko mbote. Mbote papa, tolingi opesa biso mwa likanisi na yo, pusana tosolola likanisi na yo par rapport ya ya tshala muana, oyebi maman tshala muana? Nayebi maman tshala muana. Asalaka nini? Aza musicien munene na mboka oyo. Voilà osepela na musique na ye je crois. Nasepelaka na ye. Tangu ozwaki message que akufi esalaki yo ndenge nini? Bon esalaki biso pasi etant que un grand artiste musicien etant mama tshala mwana nde akufi mpe liwa yango nayebi yango brusquement ti nayaki na hopital nayebaki te naomona yango nde nsima ke un certain samedi mama tshala mwana akufi. Sikoyo likanisi na yo to mpe nini ya malamu oyo okanga lokola souvenir ya mama tshala mwana mpo na mboka oyo asala? Bon pona maman tshala muana si je me rappelle bien na makambo na tango eleka ka na tango ya muze et le père azalaki maman azalaki proche ya president azalaki na mua ba makanisi ebele azalaki kopesa pembeni ya mokonzi ya mboka seze kengo na sepelaki ne pe na mambo ya musique nde asalaka to sepelaki na ye. Sikoyo conseil nini to pe nini okosenga epa bakonzi ya mboka ndenge tshala muana akufi lelo oyo Ebembe na ye ndenge ba musiciens ebele ebembe ba koma wumela na morgue. Conseil nini okosenga epa bakonzi ya mboka na messe ya ketshwe a bazwa ye ba kundela biso ye kaka na ba na ba cimetière na biso ya kote oyo to bakosala ndeni? Bon pona ngai na sepeli comme aza artiste moko ayebani mokili mobimba ba choisi cimetière oyo ezali reconnu na monde na kati Afrique na Afrique na biso awa qui est que de grand cimetière euh, si je crois bien métropole ou bien euh, cimetière ya Gombe eyebani euh, na mokili na biso mobimba. Ça va, merci. Voilà, to continuer mosala na biso. Voilà, je crois bouti koyoka population ndenge bapesi ya bango likanisi par rapport ya Disparition ya mama Tshala Muana epesi pasi epai ya ba ndeko et basengi mpe kosenga na bakonzi ya mboka soki bakoki kosunga et que liwa ya mama Tshala Muana akundama na honneur parce que aza mutu oyo asalaki fierite ya mboka na biso na domaine ya miziki en tout cas basengi na bakonzi bameka kolandela likambo yango bien bakunda ye na honneur parce que azo merite Kozwa honneur lokola motu atombolaki tetu ya mboka na biso mpe ya kotombola bendele ya Congo. Alors liwa ya mama Tshala Muana ezo pesa kaka pasi parce que tozo yeba te, tozwi message te ya liw ya maladi oyo mama Tshala Muana abeli ya makasi mpo omema ye bongo na liwa mais ezwi juste brisque nde to comprendre que akufi mbala moko bongo brisque. Yango epesi mua pasi alors. Oyo toko senga na bakonzi eza boye. Epesa pasi parce que jusque là tozo yeba ko honorer memoire ya ba artistes te. Surtout ya batu oyo bakufi. Verckys Kiamuangana lelo toko kende plus de deux mois aza kaka na morgue. Esala pasi. Nini esala que ti lelo azala kaka na morgue? Mituna eye mituna mebele tokende kolanda ba information balobi ke aza su mutu ya famille dago mutu ya l'etat donc l'etat nde faut akunda ye alors l'etat kokunda kokunda wana nde esala manevre toyokaki ba propos ya president euh, wa Felix Wazekwa oyo na makambo ya liwa ya Verkis alobi magui eya na kati ya ministère ya culture a ah. alors epesa sikoyo pasi yango to profiter l'occasion oyo tosenga epai bakonzi Ministre ya Culture et Arts, Madame la Ministre, b'artistes oyo bazo kufa baza batu oyo basala fierite ya mboka, ba tombola couleur ya Republique ya bendele ya mboka na biso sur tous les plans, ezala national sur le plan international. Alors soki bakufi c'est pas dit que bazangi, ba familles na bango bazangi mbongo ya kundaka bango, non! Famille ya Verckys bazangi mbongo ya kunda Verckys ke ya Muangana te to pe bango moko ba artistes bazangi mbongo ya kunda te mais lokola boza ba autorites tango bo sengaka ba tikela bino responsabilite wana bao tikela bino par rapport ya respect ya ba autorites po bo kunda artistes mais le fait que bozo kumisa bango na morgue bozo ko honorer memoire na bango te plus de deux mois Verckys na kati ya morgue esala kitoko te. Etant congolais eza que memoire na ye botika yango etelengana na morgue te lokola ya verckys bosala plus vite possible manevre nioto bokosala rapidement mama tshala muana akundama na honneur oyo azo merite akundama na respect akundama donc ndenge batu nioto bakundama awumela na morgue te. Wana ekozala bien makasi. Voilà merci djo fils et okungu pona musala kitoko ozo sala sur internaute bino bango bolingaka biso bo sepela musala nde tozo sala merci pour vos commentaires to mona ba commentaires na bino ba felicitations na bino en tout cas esala biso besa ke to kola alors vous aussi les autres Abonnez vous massivement na notre chaine Kati Kapesa television po ozwa ba informations ya si ba amoureux ya temps fort merci pona ba encouragement na bino bo s'abonner po bozwa ba informations ya kitoko merci Bordil Mianda Mkaniantu eh, MWL Luba qui se respecte na niveau ya Belgique oyo abungisi mama Tshala mwana en tout cas en tout cas epesa mwa pasi mingi Miandabu en tout cas esala mwa pasi courage et pourquoi pas Na Carine Carine kibungu depuis Canada la canadienne eh nao zela reaction Carine kibunga et pourquoi pas na podo kaka lunga le baton de moise eh en tout cas fondation podo kaka lunga tomonaki ba banderole emati en tout cas ezala bien makasi et pourquoi pas Ah vous aussi euh, Nanette et Kapesa eh, Nanette et Nanette, Nanette Kapesa voilà Nanette Kapesa babi ye moto agere ba données donc gere yango bien eh, service traité mobima ya kati Kapesa niveau États-Unis en tout cas merci mais tozozela ba réaction na bino ya service traité Geoffrey Sabi azela mpe bino bolobaka mais bolobaka te eh, bolobaka te fo bolobaka mpo toyaka mpe tolobelaka mpe bino tobeta mpe solo na bino esala bien makasi et pourquoi pas au sommet kapesa hein, le patron homme silencieux euh, mokonzi na ngai babona ne yango oyo mokonzi na ngai oyebi ndenge osalaka na bango ebiki okosala mpe bongo mpe na biso eh. mama katika pesa la barona la patrona eh, le numero 00 akatika pesa mais fo tokotisa mama sika fo tokotisa mama sika lo tozela yo Osalaka makambo ya surprise oyebisi ye ngai surprise yango wana na surprise yango wana ekoma de epa na yo wana nous sommes là abonnez vous massivement po ozwa makambo ya kitoko Guelor Mikungu G20 hein Guelor mi king Guelor king Mikunzi G20 mon ami de tous les temps de tous les jours babi exauce hein exauce eh don Stephane eh homme noir eh le messie noir avec la chauve eh la chauve intele ayaya ayaya na bomi wale tuna fumu Franck na yebi solo na makasi en tout cas bo s'abonner kaka massivement bozala desite bosika malam on se retrouve à la prochaine numero bye bye.